私は、すべての木を伐採し始める。俺の名前はロファクズです。そして木のため話せる。すべて木を伐採やめろ。俺がロラックスだ。だけど僕はもうすべて伐採んだった。すべて木は、あんたが死ね必要という。私に木を持ってきなさい。またはあなたを殺します。ああ、オッケー。誰かが私に種をもらってください。 木が必要です。俺がロリックスだ。あんたの種にあげる。あなたの種がある。植えように始める。その種を植えるのを止めて。遅すぎる。俺たちもう植え付けた。ああ、オッケー。俺の名前はロマドです。そして木のため話せる。すべて木は皆さんが死ね必要という 俺がロッベて、すべての木は、私が死ね必要という。Santiago.